කෙල්ලේ අනන්තයද ඔබනම් දිගන්තයද ඔබනම් තවල්ලුවක් මොටද වෙනයම් මට ඔබේ ළඟදි කෙල්ලේ වසන්තයද ඔබනම් එහි සුගන්ධයද ඔබනම් ලොව මගුල්කයකි එහෙනම් මට ඔබේ ළඟදි කෙල්ලේ මතු විතකින් රෑ කල් ගෙවන ඉඟ සුඟ බඳ මායම් කරන දෙව්ලොව සුවඳින් සිත් පුරවා ඔච්චම් කරමින් නිඟි මැරුවා නිදි නැති රැතුන් යම රඟන රතු දෙතුලින් රහසේ කොඳුරා සැලලුන් සිතමන් මත් කරන මත්සරහි වරුස වැටුණා හේ තුළ සුවය විඳින්නයි හේ කෙල්ලේ මුදුකොපුලේ සුසුම් සලන්නයි හේ කෙල්ලේ හදපතුලේ සුවඳ බෙදන්නයි අහංකාර නගරේ පුරගනක්තු නුඹලඳුනේ තරමක ඉඟත් පෝම පොඩිලමත් පෝම ඇති දිගෙස් තියන ලඳුනේ කවුරුද නෝප බොහොම ඇති දිගෙස් තියන රඳුනේ හාච්චියක් දෙන්න මට කියන්න කෝදන්නාලෙ කරන්නම් හාච්චියක් දෙන්න කරමාලෙ නම් සාක්කුවේද ලැස්තියක් නැද්ද මට හෙලන්නකෝ මුදු වාත්තු බෙල්ම ගාස්තුවක් දෙන්න මුදු ළමසිය යමු යාප්පු වෙන්ද සුරංගනා ඇස් බලාවී සිනාසී මන්ද ඉතින් සුළං රොදක් වී රැඳේවී හමාවී කන්දමතින් සුරංගනා ඇස් බලාවී සිනාසී මන්ද ඉතින් සුළංරොදැක්වී රැඳේවී හමාවී කන්දමතින් හරද කෙනෙත්තුවේ හාදුවෙන් ලුළු කුලේම සතපමින් මුවට මුවත බා කොඳුරමින් මල් රොන්නුර මුද දෙතොල්ලගින් දැනුද කෙනෙත්තුව හාදුවෙන් ලුළු කුලේම සතපමින් මුවට මුවත බා කොඳුරමින් මල් රොන්නුර මුද දෙතොල්ලගින් උන්නාද දෙතොල්සා යම් සුවඳින් කම්බුල් තෙමන්න එපා මට දුරුළු වෙලා මුදු පිහාටුවෙන් කරදර කරන්න එපා පිණි කඳුළු සලා බොරුවට හඬලා මගේ හිත කඩන්න එපා අර වින්ද කැකුළු තුඩ මගේ පපුවේ ඉඩ කඩ සොයන්න එපා පාසලඹසලා නුම නටන රටා දිගුවරලසලේ සුව පවන්සලා රන්ලමදසලේ පාරිත්මසලා නුබෙරුවදිලිසේ මාදෑස පිනා පාසලඹසලා නුම නටන රටා දිගුවරලසලේ සුව පවන්සලා රන්ලමදසලේ පාරිත්මසලා නුබෙරුවදිලිසේ මාදෑස පිනා මේගත්තින්නානම් නී with me Put my hood down in this ground with me Don't you wanna get a dance with me? Would you be my nasty girl? Don't you wanna go and take a ride with me? Put my hood down in this ground with me Don't you wanna get a dance with me? Would you be my nasty girl?